el grup Broadboard va protagonitzar el passat dissabte, dia 2 de març, una petonejada popular i una concentració de protesta davant del Corte Inglés que en el seu catàleg per internet de llibres manté, malgrat les protestes, els títols «Cómo prevenir la homosexualidad, los hijos y la confusión de género» i «Quiero dejar de ser homosexual» de Joseph Nicolosi. Aquests llibres no són fruit de la casualitat, sinó que sorgeixen d'un moviment antigai als Estats Units que afirma que l'homosexualitat és una malaltia que volen curar i prevenir, quan les principals autoritats sanitàries mundials rebutgen clarament aquesta possibilitat. El crit més escoltat va ser «L'homofòbia és la malaltia» i bàsicament és perquè el Corte Inglés i altres cadenes, també el Corte Inglés, eh, venen eh, en, el seu, en el seu catàleg per internet dos llibres, eh, un es diu Com prevenir la homosexualitat i l'altre es diu Quiero dejar de ser homosexual, que demanen disculpes també eh, a tothom, no només a gais, lesbianes, sinó a tothom, perquè creiem que és, és una vergonya que es venguin aquests llibres que, eh, que tracten els, els gais, les, les lesbianes, els trens, etc de, de malalts i que, i que es diuen que es pot prevenir, que es pot curar, això comporta moltes vegades doncs, doncs doncs, que gent, ja ha comportat al llarg de la història, que gent s'hagi hagut de sotmetre eh, a teràpies absolutament eh, nefastes per la salut, de més, amb una mentida i doncs, diguéssim que recusat en una, en una mentida homòfoba per, per intentar reprimir les, les de sexualitat. Doncs ara mateix eh, eh, diria, diríem que, queden, eh, que tenen llibres, aquests llibres els tenen al Port Inglés, eh, a la Casa del Llibre i a Amazon per internet, i la FNAC, que també els tenia, els han retirat ja, degut també a la pressió que s'ha exercit, diguéssim, no només eh, per part nostra, sinó per... Hi ha hagut diverses campanyes per internet per denunciar-ho i la FNAC ja els ha retirat. Per tant, demanem a les altres tres cadenes que facin el mateix, que retirin aquests llibres i això, que demanen disculpes en aquest sentit. Prou homofòbia, prou lesbofòbia, prou transfòbia. També reclamen el compromís que no es vendran mai més llibres LGTB-fòbics. A internet, una iniciativa pública de Change.org denunciava aquest fet i en demanava la retirada. A hores d'ara ha recollit 5.500 signatures. A Catalunya, l'Observatori ha remès a la Fiscalia de Delictes d'Odi la documentació sobre el cas perquè valori la situació i emprega les mesures que cregui oportunes.